Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah uh, insyaallah saya akan uh, memulakan video uh, book review ataupun bahasa terjemahan bahasa Melayu dari lisensi buku. Uh, tapi mungkin saya tak akan buat uh, video sebegini secara kerap. Uh, mungkin ada tempoh waktu yang tertentu sebab ya kena faham sebab saya tak tahu sebab di zaman di zaman saya degree dahulu untuk habiskan satu buku agak mudah untuk habiskan baca satu buku tu agak mudah tetapi bila dah mula sibuk dengan uh, bila dah sibuk, mula sibuk dengan research apa semua kita baca paper kena kena buat simulation dia jadi orang kata apa masa untuk membaca tu membaca tu dah makin kurang dan masa <laughs> untuk bersosial tu pula makin banyak. <laughs> Itu uh, masalah tu. Okey, baik. Jadi uh, buku pertama yang ingin saya nak buat review adalah buku yang bertajuk Birth of a Birth of a Theorem yang ditulis oleh Cedric Villani. Dan menariknya buku ni sebenarnya saya dah beli dua kali. Eh tak, silap. Saya pernah beli sekali. Rasanya dalam tahun 2018 masa saya nak mula-mula nak buat uh, ataupun nak, nak mula buat PhD ataupun nak akhir-akhir habis PhD saya tak ingat antara, antara tu, antara dua tahun tu sebelum tu lagi tetapi sebenarnya buku ni saya simpan di rumah sewa saya lama dan kawasan rumah tu memang ada masalah dengan anak-anak eh. jadi ada satu ketika tu saya tak perasan buku ni dah habis dimakan oleh anak-anak jadi saya pun alamak buku dah kena makan anak-anak ya kan. Kita pun sebab buku ni antara buku yang favorite bagi saya. Jadi bila buku ni dah, dia tak habis makan tapi kita kata cacat lah tak boleh nak baca sangat ah. Jadi kita pun macam sedih. Dan Alhamdulillah ada seorang hamba Allah kawan saya dia hadiahkan buku ni. Dia belanja saya buku ni dan dia beli di Kinokuniya. Okay. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati uh, beliau. Jadi, kita masuk kepada siapakah pengarang iaitu Cedric Vilani. Beliau lahir pada tahun 5 Oktober 1973 di Perancis dan kini beliau berusia 40, 46 tahun. Hampir bayi dengan supervisor saya. <laughs> kan? Beliau seorang ahli matematik berbahasa Perancis dan juga, dan juga beliau seorang ahli politik. Yang mana beliau sekarang ni terlibat dalam uh, sebagai ahli ahli ahli ahli kata apa ahli National Assembly Ah, nak terjemah assembly ni saya, saya pun tak tahu tapi dia punya equivalent di kalau kadang kat Malaysia ni equivalent dia macam ahli parlimen lah. Dia merupakan ahli parlimen bagi kawasan dia. Okey baik. Beliau menerima ijazah kedoktoran di Universiti Paris. Eh, dia bukan Paris eh, dia Paris. Universiti Paris Dauphine pada tahun 1998. Saya pun tak tahu nak sebut nama macam ni kan. Bunyi Perancis, saya tak reti sangat. Di mana beliau uh, membuat penyelidikan PhD beliau di bawah siliaan Pierre Louis Lyon. Baik, Pierre Louis Lyon. Kini beliau berkhidmat sebagai profesor di Universiti Lyon dan juga sebagai ahli National Assembly bagi kawasan Essence 5 Constituency. Uh, National Assembly ni sebab saya, saya buat uh, search, uh, brief research tadi. National Assembly ni dia punya equivalent macam saya cakap tadi, macam ahli parlimen bagi kawasan dia. Ha, macam tu. Okay, ini dia ni YB lah sebenarnya. Lepas tu kalau ah, tuan-tuan uh, dan puan follow page dia, Syedik Villa ni, banyak dia punya post tu tentang uh, beliau turun ke kawasannya macam tu lah. Ah, baik. Dan Syedik Villa ni, dia, dia punya dia punya bidang, banyak dia punya hasil kerja tentang persamaan-persamaan persamaan pembezaan separa, geometri Riemannan dan ataupun geometri Riemannan ni dia punya terjemahan English dia Riemannian geometry dan juga fizik bermatematik ataupun Uh, mathematical physics. Okey. Dan beliau menerima pingat Fields di atas usahanya berkenaan lembapan landau dan persamaan Boltzmann pada tahun 2000, saya tak silap saya 2010 ke lebih macam tu. Okey. Jadi, kalau kita kalau kita lihat beliau ni, dia nak cakap macam mana? Eh? Untuk seorang ahli matematik, beliau ni agak seorang yang pandai bergaya beliau ni seorang yang pandai beri tengok kalau macam biasa kalau orang ahli matematik lain pun dia punya orang kata apa atap pakaian macam ni masa beliau bagi lecture dekat dekat mesti dia pakai macam ni juga kan, kadang-kadang kalau tengok video-video lecture beliau di YouTube pakai macam ni juga biasa kadang-kadang kalau orang matematik ni paling smart pun pakai pakai kita kata apa paling smart pun pakai ni kata kan pakai tie apa semua pakai pakai skirt pakai pakai pantai semua kan dia dengan dengan dengan bo dia macam ni kan dengan apa ini pun saya tak tahu nak cakap macam ni macam bentuk labah-labah pun kan ha. tapi beliau sebagai untuk sebagai ahli matematik, matematik saya, saya boleh katakan beliau ni pandai bergaya pandai bergaya baik dan beliau ni pun macam kalau kita baca buku ni beliau selain daripada seorang ahli matematik beliau agak puitis juga sebenarnya agak puitis baik jadi berkenaan dengan buku ni, buku ni lebih kepada autobiografi. Yang mana sebenarnya buku ni, oleh kerana buku, sebab, sebab apa buku ni autobiografi? Sebab buku ni setiap bab di dalam buku ni merupakan petikan daripada catat, catatan harian dia ataupun petikan daripada diary dia. Yang mana keba, uh, catatan ni dan tak semualah catatan sebenarnya yang diambil kepilih sahaja. Yang mana catatan tersebut diambil dipetik yang mana daripada tahun 2008 sehingga tahun 2011. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat tahun 2008 sehingga 2011 ni merupakan tempoh-tempoh-tempoh di mana beliau dengan kita kata collaborator dia melakukan penyelidikan tentang lembapan landau dan persamaan persamaan Boltzmann tadi. Sebab tu sebenarnya beliau dapat buku, dapat hadiah tadi sebenarnya di atas hasil penemuan mereka tadi. Dan buku ini sebenarnya buku ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana perjalanan hidup mereka dalam tempoh tersebut mereka berusaha untuk dapatkan idea bagaimana nak menyelesaikan masalah yang mereka cuba nak selesaikan baik dan kalau kita lihat di akhir bab ni setiap akhir bab dalam buku ni mesti di di dengan Ah, kadang-kadang uh, salinan email im, salinan email ni biasanya email di antara beliau dengan kolaboratornya kadang-kadang beliau sertakan di akhir bab letak fakta-fakta matematik jadi fakta-fakta matematik ni kadang-kadang nampak macam buku teks lah ya, buku teks kata ada teori, ada proposition apa semua kan beliau juga kadang-kadang letakkan dalam setengah bab letakkan di akhir bab tersebut di, beliau letakkan biodata-biodata ahli matematik yang terpilih ah, macam, macam Isaac Newton, John Fourier, eh, Joseph Fourier dan sebagainya orientasi zaman tapi tak semualah ada yang terpilih yang berkaitan dengan uh, topik perbincangan beliau dalam buku ni kadang-kadang beliau letakkan anekdot dan juga puisi ha, sebab beliau ni agak puitis sebab tu kita akan nampak bahasa-bahasa dia agak macam bahasa sastra macam dia dia kita boleh baca rasa macam macam baca novel sebab kita boleh rasa dia punya beliau punya rasa sentimen kita kita boleh rasa sentimen dia kita faham benda tu dan sebenarnya buku ni selain daripada itu juga kalau kita buka kalau kita buka preface mukadimah beliau kata buku ni cuba beliau cuba untuk menjawab persoalan bagaimana rasanya menjadi seorang ahli matematik ha, bagaimana rasanya menjadi seorang tentu dalam dalam dalam dia punya preface dia sebab apa I am often asked what is what it's like to be a mathematician what a mathematician's daily life is like, how a mathematician's work gets done. In the pages that follow, I try to answer these questions. Ha. Lepas tu, kalau tuan-tuan dan perempuan berminat nak tahu ahli matematik ni kerja dia macam mana, kerja dia macam mana, saya cadangkan untuk tuan-tuan baca buku ni. Saya cadangkan untuk tuan-tuan baca buku ni. Tapi, tetapi mungkin tuan-tuan dan perempuan akan akan ada macam saya sebutkan tadi, ada setengah akhir bab beliau letakkan sekali fakta-fakta matematik yang mana mungkin fakta ni agak pening memenikan kepala bagi orang yang tak ada background yang tak ada yang tak pernah belajar ijazah sarjana muda dalam matematik ataupun sains matematik. Jadi mungkin ada setengah ada setengah bahagian dalam buku ni agak memenikan kepala. Tetapi sebenarnya kalau macam mungkin tuan-tuan dan puan akan tertanya apa sebenarnya persamaan Boltzmann, apa sebenarnya lambapan landau benda-benda tu dah diceritakan dalam buku ni. Jadi, tuan-tuan dan puan jangan risau. Kalau tak faham, boleh baca balik. <laughs> Kan? Okay, boleh baca balik. Dan buku ni special bagi saya sebab dia sebenarnya dekat dengan jiwa, dekat dengan kehidupan saya sebagai seorang ahli matematik. Jadi, benda ni pun sebenarnya sebab even lepas saya mulakan pengajian master, saya sebenarnya masih antara benda yang persoalan yang besar yang belum saya dapat jawab adalah macam mana sebenarnya ahli matematik ahli matematik ni bekerja itu yang saya tak dapat nak, nak, nak, nak tak dapat nak gambarkan sebab tema tentang kehidupan ahli matematik ni kurang di, di, diketengahkan kepada masyarakat tak ada orang tahu bahkan sebenarnya pers- bahkan sebenarnya apa itu matematik pun ramai orang ramai orang tak tahu ramai orang salah faham ramai yang menyangka bahawa matematik ni apa yang mereka dah belajar masa sekolah. Apa yang mereka dah belajar masa sekolah. Satu kadang-kadang bila orang tanya saya kan, uh, <clears throat> buat PhD, buat master dalam matematik ni macam mana? Saya, saya bagi perumpamaan, saya tak tahulah perumpamaan ni bet, bet, betul ke tidak kan. Tapi saya cuba. Dan ini memang jawapan yang saya bagilah. Saya, saya, saya katakan kepada mereka, buat PhD, buat master dalam matematik ni umpama jawab soalan. Jawab soalan exam. Okay. Tapi beza dia, okay. Jawab dalam soalan exam, ada time limit. Ada masa yang kita kena patuhi. Habis time limit tak boleh jawab dah. Okay. Tapi beza dia dengan exam. Beza dengan exam. Okay. Uh, dalam exam, jawapan memang dah ada. Mustahil nak kata jawapan tu jawapan jawapan tu tak ada. Tak ada tak ada soalan yang begitu dalam exam matematik tak tetapi untuk PhD dan master dalam matematik ni kita akan berhadapan dengan persoalan yang mana mungkin ada jawapan mungkin tak ada jawapan mungkin ada mungkin tak ada. tapi biasa dia kalau PhD ni kita cuba untuk jawab persoalan-persoalan tertentu lah sebenarnya ha jadi begitulah ha yang mana benda sebenarnya kita pun tak tahu jawapan kita betul ke tak kadang-kadang kadang-kadang kita pun tak tahu jawapan kita tu betul ha, kadang-kadang. Dan itu sebenarnya nature kerja seorang ahli matematik. Okey, baik. Jadi mungkin ada yang tertanya, buku ni berapa harga? Okey. Kalau setakat yang saya cuba tengok di dua dua website, dua laman laman laman sasawang, satu Kinokuniya Malaysia dan satu lagi Book Depository. Kalau di Kinokuniya, buku ni dia punya range antara 50 52 sampai 120. Biasa 120 ni hardcover lah kot kan. Kita pun tak tahu. Okey baik. Tapi kalau tengok dekat depository, okay, yang yang RM51 ni yang saya, saya ada lah. Ha. Yang ni pun yang kawan saya belikan untuk saya. Okay. Kalau tengok di book deposit, depository, lagi murah daripada harga dekat dekat Kinokuniya. Lagi murah. Daripada RM43, RM44, sampai RM99 je. Kita macam, besar beza harga dia kan. Macam nyesal juga ada beli kat Kino tapi kalau macam book depository ni kena tunggulah satu benda kena tunggu. Ha, mungkin lama dah lah book depository dia, dia daripada luar, daripada overseas. Jadi take time juga. Mungkin sebulan lebih, sebulan dua lebih. Kalau macam di Kino, kalau pergi ke kedai dapat terus. Dapat terus. Kalau beli melalui page, mungkin seminggu dapat. Ha, mungkin seminggu dapat sebab saya pernah order buku juga daripada Kino melalui uh, kita order kat website. Dalam seminggu jugalah sampai. Seminggu. Ha, dia tak lama macam kita order dekat Buddha Depository tadi. okay itu je lah. Lebih ikut cerita rasa tuan-tuan lah. Kalau rasa nak jimat, nak sanggup tunggu, boleh order dekat Book Depository. Kalau rasa tak sanggup tunggu, boleh nak kubahkan duit sikit, <laughs> pergi kat Kino. Settle. okay baik. Jadi itu saja uh, buku uh, book review untuk kali untuk kali ini. InsyaAllah uh, kita akan bertemu lagi dalam sesi book review akan datang. Tapi tak tahu bila. Tak tahu bila. Baik sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah bi alamin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh